Dzień dobry nasi kochani widzowie. Cześć! <laughs> Dzisiaj mamy dla was smaczny temat. Czemu smaczny lupo? No, przecież będziemy mówić o kozach. Mm. Ty co zapomniałeś? Przecież ty jesteś wegetarianinem. No przecież żartuję. <laughs> Kornel Makuszyński. 120 przygód koziołka Matołka. Wszystkie mądre polskie kozy, by je zliczyć, nie mam siły. Na naradę się zebrały i rzecz taką uchwaliły. W sławnym mieście Pacanowie tacy sprytni są kowale, że umieją by podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale że to koza albo kozioł. Bę. Jakaś bardzo mądra głowa, aby podkuć się na próbę, musi pójść do Pacanowa. A gdy wróci ten wędrowiec, już podkuty, ale zdrowy, wszystkie kozy się dowiedzą, czy to dobrze mieć podkowy. Kto ten dzielny? Kto się zgłasza? Ja! Zakrzyknął w głos koziołek. Miał maleńką, piękną brudkę, a włano nań matołek. <laughs> Czule żegnał goród kozi, mama i sędziwy tata. A matołek wziął tobołek i wędruje na kraj świata. Kiedy znalazł się na drodze, po raz pierwszy na wolności skoczył w górę nasz koziołek, aby rozprostować kości. <laughs> Nagle ujrzał dwa zające, więc zapytał: Proszę panów, może mi panowie wskażą drogę, gdzie to miasto jest pacanów? Rzekł mu jeden. Idź przed siebie, trochę w prawo, trochę w lewo, przepłyń morze, przeskocz góry, aż napotkasz uschłe drzewo. Nagle przerwał i zakrzyknął. Niech ratuje się kto zając, a koziołek smyk na drzewo, przed psem strasznym uciekając. Słaś natychmiast z mego brzucha, woła drzewo w wielkim gniewie. Nie masz prawa, śmieszna kozo, po szanownym łazić drzewie. Zawołało wiatr na pomoc i zatrzęsło się z łopotem, tak że spadło trochę liści, a koziołek e, zaraz potem. Ajajajajajajaj! Wrzasnął choć pod drzewem. Złego już nie było zwierza, lecz tymczasem już przydreptał, a koziołek spadł pch, na jeża. <laughs> Beknął głośno siedem razy. Be, be, be. No, no nie trzeba bekać. No dobra. Beknął głośno siedem razy. Skoczył jakby opętany, a siąść nie mógł, bo w tym miejscu miał bolesne bardzo rany. Jeż Igiełka rzekł mu na to. Czemu krzyczysz? To się zdarza. Czyś ty jabłko, by spaść z drzewa? Teraz biegnij do lekarza. Niedźwiedź zawsze jest lekarzem. Z pokolenia w pokolenie Zbadał rany, potem mruknął. Dam ci coś na przeczyszczenie. Nigdy! Krzyknął nań koziołek. Wolę już najsroższe bóle! Na stół skoczył, stłukł kałamarz i przez okno smyk na pole. Właśnie pasły się cielęta na zielonym brzegu Wisły. Z wielkim się rozbiegły krzyki Kozioł wariat stracił zmysły! On zaś poszedł poprzez pola. W krąg kraina bardzo pusta, nagle, gdy był bardzo głodny, szepnął cicho ah, Kapusta! Głowy stały tak w szeregu, jakby żołnierz za żołnierzem, Nasz koziołek zaczął ucztę, wtem ktoś chwyta go za kołnierz. Tuś mi, bratku. Ech. Capie młody. Wołał stróż, co wyszedł z cienia. Nie oglądaj się, idź prosto. Do więzienia, do więzienia. Przyszedł sędzia i rozkazał, by zakuli go w kajdany. I w komórce bardzo ciemnej kazał przykuć go do ściany. Nie martw się, wilku, nie martw się, lupo, i wy widzowie też się nie martwcie. Co było dalej, jakie były dalej przygody koziołka Matołka? Poczytajcie, na dole w opisie macie link do pełnego tekstu.